你一个对联的卡塔乌，就是。他今年在这里长哦，这里空地上种这一棵是什么什么花？还结了果哦，鸡花。它前开的时候还蛮漂亮，不过那个空地只有那些那些在这是哪里？ 收手，收收手！这个是以前的哈，是农地，可以积一点肥出啊，啊，这三合叶啊，这个，他旁边还这很多种地，他是种这个水果啊，啊，种蔬菜自己吃啊，啊，种水果自己吃吃不完也可以卖，啊，到市场卖，也可以换现金，啊，这个还不错了。 也比较悠闲。我们这样先讲到一排哈，那个这是小架子哈，伊进去是无龙果哈。